Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Schattenspieler. Ich habe damals verloren, aber dieses Mal werde ich dich besiegen. Ich weiß, ich kann dich schlagen. Duell! Hallo Schattenspieler. Hallo Rene Brain. Ich bin nicht Rene Brain, ich bin Joey Wheeler. Und ich bin Maximilian Pegasus. Es ist gut, wie es ist. Mögen die Spiele beginnen. Hyrule. Six. Selbstverständlich. Wer soll anfangen? <laughs> Ich lasse dich anfangen. Alles klar. Ich oh. bin <laughs> Was ist das? <laughs> Let's go. Okay, ich beginne. Nein, noch nicht. Zu Beginn des Duells sagte ich meine Skill Card. Was kann die? ich. Gucke mir deine Hand an und ich kann entscheiden, ob sie neu reinmischt oder nicht. Du darfst alle sehen? Ja. Okay. What the fuck? <laughs> mein Deck ist ziemlich gut. Ich spiele Grabwächter. What the, what the fuck? Es ist gut, wie es ist. okay. Alles klar. Dann zeig, was du tun kannst. Ich werde dir zeigen, was ich alles tun kann. Äh, ich normal beschwöre Grabwächter Schlauerjäger im Angriffsmodus. Dann setze ich zwei Karten verdeckt auf meine Spielfeldseite und gebe meinen Zug an dich ab. Lächerlich, ich ziehe. Ich beschwöre Klappvogel. Was kann diese Karte? Ich darf. Als ob, Mann, du kennst die Karte, jetzt halt die Klappe. So, ich suche mir diese schöne Karte. Ist okay? Ja, das ist vollkommen in Ordnung. <laughs> Noch sagst du das. Ich aktiviere die mächtige Zauberkarte Schwarze Illusion der Ritual. Okay. Ich opfere einen Stern, um ein Ein-Stern-Monster zu rufen. Ähm mich kurz überlegen. <laughs> Okay. Schon überfordert? Nein. Effekt. Okay. Mhm. Er bekommt, er bekommt auch ziemlich Verteidigungspunkte, ne? Ja, okay. null. Super, <laughs> gut zu wissen. Fantastisch. Ach, bist wohl doch nicht Joey, was? Mein Stirnbruch. <laughs> so, René Attacke! Um. Ähm, auf die Angriffsdeklaration aktiviere ich meinen Windsturm von Attackwagen. Oh nein, wie unerwartet. Alle deine Monster in Verteidigungsposition. Du bist dran. Okay, ich ziehe nun eine Karte von meinem Deck. Ich glaube, es ist fast deine letzte Karte. Das glaube ich nicht. Gott, bist du anstrengend, Alter. <laughs> Mach deinen Zug. Ich normal. Ich, ich, <laughs> ich, ich beschwöre, ich beschwöre Gartweg des Lauerjäger im Angriffsmodus. <laughs> er wird stattdessen zerstört. Das wird dir nicht helfen. Ich verstehe schon. Ich möchte in die Battleface. Selbstverständlich. Ich greife mit meinem Grabweg das Laujäger deinen Klangvogel an. Tja, nicht mit mir. Du aktivierst meine Falle. Was kann die? Kannst du die echt nicht? Nee. <laughs> ich darf in deine Hand gucken, wenn du... Also nee, <laughs> er weiß es selbst nicht. <laughs> Was für ein Anfänger. Ja, ich darf die Handkarten angucken. Was wenn, macht wenn du ein Monster hast, wird das Discard und der Angriff annulliert. Oh, alles klar. Ja, dumm gelaufen, ne? Hat sie abgeworfen? Ja, abgeworfen. Okay, wird hm. <laughs> abgeworfen? Dann bist du jetzt dran. Tja, ich ziehe. Oh. Ich denke, das wird ziemlich böse für dich. Alles klar. Sack one. Battle Face yep. Attack. Äh, beide haben die gleichen Angriffspunkte. Das heißt, ich werde zerstört und du legst diese Karte weg. Und darauf möchte ich meine Mikisura aktivieren und dein aufgegeben zerstören. Ist okay. Attack directly. Ja. Yeah. Du verlierst Lebenspunkte. Verstanden. Du verlierst Lebenspunkte. Ah. <laughs> ja. Du bist dran. Ich ziehe. Ich setze eine Karte verdeckt und beende nun meinen Spielzug. Hm, ich ziehe vielleicht deinen Untergang. Da bin ich mehr gespannt. Mist. Egal. Ich beschwöre meinen nächsten Schlangenvogel. Alles klar. Ich suche. Ja, genau. Mhm. Heben Sie ab. Und da ich schlau bin und ich weiß, dass du gewisse Karten spielst, setze ich diese Karte in Verteidigungsmodus. Verstanden. Battleface, attack! Ah. <laughs> Easy. Wir gehen langsam die Lebenspunkte aus. Du bist dran. Ich ziehe. Ich setze eine Karte verdeckt und beende meinen Spielzug. <laughs> das war's, dein Untergang ist nah. Setze eine Karte, geh in die Battle Phase. Attack, äh, Klangvogel! Auf die Angriffsdeklaration aktiviere ich meine Kunai mit Kette und möchte dein Monster in die Verteidigungsposition bringen. Äh, nein, will ich nicht. Möchtest du darauf reagieren? Nein, aber ich will das nicht. <laughs> okay. <laughs> okay. Du bist dran. In der Endphase möchte ich meinen Würfeltyphoon aktivieren und dann meine Fähigkeit nutzen, um das Ergebnis des Würfelwurfs zu bestimmen. Ich möchte nämlich einmal die... Äh, die fünf haben wollen. Das ist zwei. Äh, zerstöre zwei zauberhaften Pfeile. wir tausend Lebenspunkte. Ja. Und jetzt tausend Lebenspunkte. Ja. Tausend. Geht doch. So. <laughs> ich möchte beide Pfeile Strong. Strong, strong. so. Ich ziehe. Du bist da. Ich setze ein Monster verdeckt in Verteidigungsposition und gebe meinen Zug an dich ab. oh, <laughs> shit. Egal. Alles klar. Hat er jetzt eins gedämpft? Battlefest, attack! Ha, du bist in meine Falle gelaufen. Mein Monster hat 1500 Verteidigungspunkte. Da kommst Als du halt nicht rüber. Du erhältst 100 Schaden. Ah! Okay. Mein Zug? Du bist dran. Ja, ich bin dran. Ich ziehe. Ich setze eine Karte verdeckt und beende meinen Spielzug. Denkst du, die hilft dir? Vielleicht. Ich ziehe. <laughs> Willst du was sagen? Muss ich was lesen? Okay. ich aktiviere meine mächtige Zauberkarte. Okay. Das erlaubt mir, meinen Klangvogel zu opfern, um mein mächtiges Monstrum aufgegeben. Okay. Äh, auf die... <coughs> Werden Sie krank? Oh Mann. Auf die Beschwörung würde ich gerne reagieren wollen. Ich aktiviere halt. mein... Du würdest gern, darfst aber nicht die, <laughs> auf die Beschwörung deines aufgegeben möchte ich reagieren und aktiviere meine Karte bereit zum Abfang. Ich wähle dein aufgegeben und verdecke das Monster in verdeckte Verteidigungsposition, um mein Monster vor deinem Monster zu schützen. Hm, dann mach deinen letzten Spielzug. Alles klar, ich ziehe. Da hat sie die Sprache verschlagen. Was? So viel Text. das <laughs> sind alles bekannte Karten. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Oh. Ich biete mein Grabwächters Anwerber als Tribut an, um mein Grabwächters Orakel als Tributbeschwörung zu beschwören. Diese Karte erhält 100... Nee. Warte. <laughs> Was kriegt die denn? Beine weg, willst du denn? Muss man denn auswählen? Ja, du kannst 400 ATK-Boost geben oder alle 2000 ATK reduzieren oder das andere weiß ich gar nicht, was er kann. Zerstöre, also zerstöre alle gesetzten Monster, die der Gegner kontrolliert. Das hört sich gut an. Lol. Ich möchte den Effekt nutzen, um alle gesetzten Monster auf dem Spielfeld zu zerstören. Lol. Oder die du kontrollierst. Dann möchte ich in die Battle Phase. Ich greife dein Klangvogel mit Grafik das Orakel an. Für 600 Schaden. Scheiße. Ich habe keine Haut. Nein! Hast du alle deine Ressourcen etwa verschwendet? Ich werde dieses Duell gewinnen für Yugi. Nicht mit mir. Okay, ich drehe nun mein Monster in Verteidigungsposition. Dein Zug. Amateur, du hast deinen Effekt vergessen. Ich ziehe. <laughs> ähm, Pflichteffekt. Nein! <laughs> ja, Zug. Ich möchte mit meinem Graffik das Anwerber ein Monster vom Deck der Hand hinzufügen. In meinem Zug ist das legal. <laughs> es ist immer noch mein Zug. Okay. Äh, das Dann ist gleich mein Zug. 1500 oder weniger Deft. Ähm, ich füge mir ein Grabwächters Anwerber vom Deck der Hand hinzu. Dann ist mein Zug. Ja. Ich ziehe. Ja. Ist das die zweite, die du gezogen hast? <laughs> Nein. Echt nicht? Du hast zwei gezogen. Pack weg! Nee, hab ich nicht. Noch ist damit kein Effekt. Du bist dran. Okay, ich ziehe. Ähm, ich setze eine Karte verdeckt. Ich drehe mein Grab weg, das Orakel in Angriffsmodus. Ich möchte in die Battleface. Okay. Ich greife deinen Senju der 1000 Händel an. Ich hätte was setzen sollen. Haben Master? ein Monster? Das ist aber Minus. So, bin ich? Judge. Dein Zug. Drop. Ich glaube, hier stimmt was nicht. Du bist dran. Ich ziehe. Ich, ich aktiviere meine Feinkarte, Ritus des Geistes. Damit wähle ich meinen Grabwächter Slauerjäger im Friedhof. Von meinem Friedhof. Ja. Keine Ordnung. Äh, okay. Ich setze eine Karte verdeckt. Ich gehe in die Battlephase. Ich greife mit meinen beiden Monstern deine Monster an und zerstöre sie. Jetzt ist dein Zug. It's so sad. It's so sad. Hyugi wäre stolz auf mich. Halt die Fresse! Sad, du bist dran! Ich bin dran. Ich ziehe. Ich setze eine Karte verdeckt. Ich möchte in die Battlephase. Ich greife mit meinem Lauerjäger nun deine verdeckte Karte an. Ja. Ich greife nun direkt mit meinem Grabweg das Orakel dich an. Hat er 2000? Ja. Ah! Du bist dran. Ich bin dran. Ich ziehe. Ich setze eine Karte verdeckt. Ja. Ich gehe in die Battlephase. phase Ja. Wehe, das Ding hat 1-0 verteidigt. Deswegen greifst du doch lieber mit denen an. Ich greife da Nein, du greifst mit denen an. Nein, mit denen. Du greifst mit denen. Mit dem. Den. Mit dem. Mein Video, den. So. Mit dem. Den. Ah, gerade, okay? Ich greife mit dem. So. Und jetzt mit dem. Jetzt kann ich mit dem. 1 Sieg. So. Nein. So, so. Judge. Weiter. Bin ich? Okay. Meine letzte Karte. Z. <laughs> Du bist dran. Ich ziehe. Ich möchte in die Battleface gehen. Ja. Ich greife mit Grafik des Orakel deine verdeckte Nein. Karte an. Okay. Ich greife mit Grafik des Lauerjäger deine verdeckte Karte. Okay. In der Battlephase möchte nein, ich... Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Um einen Grafik des Lauerjäger von meinem Friedhof als Spezialbeschwörung zu beschwören. Und ich greife dich direkt an. Dich tot? Ja. Ah! Ja, ich habe gewonnen. Yugi!